lugar que é bonito. meu gráfico tá muito beleza, tá? Ó. O gato arrumado morreu. E agora? Ele virou gato mais gato. E agora? Morreu. Gato, e agora? Morreu. E agora? agora? Morreu. Morreu. agora? agora? Morreu. Morreu tu morreu, tu morreu. É agora, é agora, é agora. Tu morreu, tu morreu. É agora, é agora. Tu morreu, tu morreu. Vem aqui. Sai daqui. Aí, tá bom. aí, eu tô na área 52, na área 51 não, Não vem aqui a cidade, né? Ó, que é a parte subterrânea. Ah, e foi assim que o gato burro nasceu. E, e, e, e, e, e,